Hola, en este video voy a hacer un dibujo de Starscream de Transformers Armada. Em, la verdad es la primera vez que hago un video así de dibujo, entonces pues quizá no sale tan bonito el formato, pero pues a ver cómo nos sale. Todo lo que he hecho hasta ahorita ha consistido básicamente en dibujar todo el robot como un boceto o un dibujo preliminar con un lápiz claro, el 4H estaba usando. lo hago con un lápiz claro para que no se, si tuviera que borrar algo, pues no se manchara tan fácilmente el dibujo o se dañara el papel, Que se marcara mucho. Ya que estuviera convencido del boceto, pues como se ve ahorita me puse a dibujar todo con un lápiz más oscuro que era un B o un 2B. Aquí estoy usando la pluma de tinta china básicamente como si fuera un plumón permanente. No más que la tinta china se seca más rápido, no mancha, no atraviesa la hoja tampoco. Entonces aquí cuando yo ya estoy convencido de mi dibujo, qué líneas quiero y cuáles no, pues ya las remarco con la tinta china y después voy a borrar todo el lápiz y eso es lo que va a quedar, ¿no? La pura tinta china. Además lo bueno de la tinta china es que no se borra con el tiempo, ¿no? Que es la razón por la que no deje el puro trazo con el lápiz oscuro. Aquí voy a usar el Microsoft Paint para corregir y limpiar mi, mi dibujo de la insignia de Séptico con puras líneas y el borrador. <laughs> ¡Sí me salió! Aquí usando el PowerPoint les quito el fondo blanco a los dibujos de las insignias de Decepticons para poder ponérselos sobre las alas a Starscream fijaron que tienen como una tela en el brazo izquierdo, Starscream? Bueno, esa tela tiene un propósito, ¿no? La dibujé porque fue una característica importante del personaje en la serie. Starscream es el personaje yo creo más destacable de toda la serie de Transformers Armada y es porque empezó como básicamente un cobarde con ambiciones muy grandes, ¿no? demasiado grandes. Y luego terminó siendo aprendiendo del honor y de, la amistad, ¿no? Con los Autobots. Entonces los humanos, los niños que siempre están con los Autobots, le hicieron esa mantita cuando Starscream pasó un tiempo con los Autobots y pues le llegó al corazón, Básicamente. Por eso dibujé la manta. thank you echando el silencio y el, tiempo, pues déjenme les platico un poco de Starscream de Transformers Armada. Este Starscream es bastante diferente a los Starscreams de la G1 o de Animated o incluso de Transformers Cybertron porque casi siempre Starscream es el clásico em, villano que siempre está tramando algo en contra de sus superiores, ¿no? Está formulando algún plan para aprovechar la ocasión perfecta para quitarle el poder al superior, desaparecerlo y él ser el mero mero, ¿no? Starscream. En este caso, él no busca usurpar a Megatron, en realidad es que ellos dos tienen una situación, una relación bien tóxica, ¿no? Y Megatron es un abusivo con Starscream, entonces básicamente todo el conflicto emocional de Starscream en la serie es que se siente, tiene como muy mala autoestima, siente que lo tratan menos, que los Decepticons no lo aprecian y pues él busca el poder no de una forma como así la clásica forma, uy, el poder, voy a ser el que domine el mundo, ¿no? Más bien él busca el poder para sentirse como que no tan débil, ¿no? como, aliviar su dolor causado por todas las burlas, por todo el maltrato de sus Decepticons. Eso es algo muy interesante. Entonces, Starscream, en realidad en esta serie, es un, individuo, creo yo, al menos así lo percibo, un individuo muy pensativo, muy serio, muy reflexivo. En vez de los Starscreams de Prime, de G1, que no paran de hablar, Son unos unos narcisistas egocéntricos, pues. Otros datos curiosos de él es que él es un guerrero, ¿no? Es, Starscream es un espadachín, entonces él casi siempre lucha con una espada, una espada que se convierte en su ala y lucha con la Star Saber. Fue uno de los últimos, si no es que el último Decepticon, ya no me acuerdo bien, que consiguió su compañero Minicon, ¿no? Entonces en una serie donde el objetivo prácticamente es conseguir un Minicon, pues él se quedó muy atrás, ¿no? Y también lo hacía sentir menos. Y la otra gran característica de Starscream es que cuando él estuvo con los Autobots, conoció a una niña que se llama Alexis. Y ella básicamente fue la única persona en toda la serie que verdaderamente admiró a Starscream y lo apreció como un individuo, ¿no? igual un amigo. Entonces Alexis y Starscream tuvieron una relación muy especial. Claro que fue muy rara, ¿no? Starscream no era la persona más fácil, pero fue una relación bastante memorable. Ya terminé el modo Jet, entonces déjense los enseño. Pues bueno, ya terminé <laughs> el dibujo. Este, ya después de varios días de trabajo, este, mucho esfuerzo, ya concluyó esta, este trabajo, ¿no? Este proyecto. Y la verdad me gustó mucho, este, me gustó tanto que <laughs> pues hasta me rasuré, me puse una camiseta muy bonita, ¿no? Para verme presentar acá mi presentación de arte. <laughs> Entonces, pues, pues bueno, sí, hace mucho tiempo que no dibujaba, este, y pues volvió a agarrar la práctica un poquito. Pero, este, digo, no, no me quedó perfecto en mi opinión, me, quedó, me gustó, pero pues hay siempre cositas, detallitos que uno ve, ¿no? Pero pues para la siguiente hay que seguir practicando, pues, este, hay que desarrollar el talento y esa es la moraleja, ¿no? De mi video. No dejes de dibujar, porque si tú sabes dibujar, no pierdas ese talento, ¿no? Síguelo, síguelo cultivando, mejorándolo, para que cada vez te sorprendas a ti mismo con las cosas que puedes dibujar. Entonces, pues bueno, ya después de terminar este, este trabajazo, pues ya, este, a ver, pásame mamá algo para celebrar, este, porque, porque ya quiero... Oye mamá, ¿qué, ¿qué es esta porquería? Yo quiero celebrar bien, güey. A ver, mándame algo con lo que lo que sí me gusta es celebrar. Este, ándale, muy bien, muy bien. Esto es justo lo que quería. Entonces ya vamos a celebrar. Hay que ver el tráiler nuevo de Bumblebee, a ver qué tal. ¿Cómo está mi novia Hailey Steinfeld? Y luego nos vemos para el siguiente video de dibujo. Muchas gracias. Oh. Y Takara, pónganse a hacer masterpiece de Transformers Armada es oro que está buscando minarse, ¿no? Nada más tienen que sacar el primero, un Starscream, un Hotshot. Ya saben que van a ganar un dineral vendiendo esas cosas. Ah, háganme caso.